Soc Pere Fuset i vos convide a tots i a totes a escoltar La Represa el pròxim divendres a les 11 del matí a la vostra ràdio local habitual. Escolteu la ràdio valencià, doneu-li una oportunitat. Ens escoltem.